Baik. Dalam video kali ini kita akan uh, masuk pada satu lagi konsep yang penting dalam uh, aljabar iaitu kons- mengenai konsep set dan konsep selang. Baik. Kita masuk pada konsep set dahulu. Baik. Jadi uh, sebagai permulaan katakan kita mempunyai dua set. Katakan kita mempunyai dua set. Maaf. Baik. Set kita yang pertama adalah set set S. Dan set S mengandungi elem, uh, ah, mengandungi unsur A, B dan C. Set kita yang kedua adalah set T. Di mana set T mengandungi B, H dan D. Baik. Jadi huruf besar yang kita gunakan uh, untuk mewakili uh, kita kata simbol yang kita akan gunakan untuk mewakili satu-satu set adalah biasanya kita akan gunakan uh, huruf huruf besar. Jadi S besar ni adalah set baik. Sementara huruf-huruf kecil kita gunakan untuk menunjukkan bahawa ia adalah unsur. Un unsur. Baik. Jadi kalau kita nak katakan kalau kita nak katakan bahawa A adalah unsur unsur set S kita akan katakan baik. Jika kita nak katakan A ialah minta unsur set S kita akan tuliskan Instead of kita tulis panjang-panjang macam ni Kita akan tulis secara ringkas dia A In S Simple Tetapi kalau kita nak katakan bahawa Contoh kita ambil uh, Kita katakan H, Bukan Unsur Oops, sorry. Unsur Set S kita akan tulis sebagai A not in S. Jadi kita akan gunakan simbol simbol yang sama cuma kita letak slash untuk untuk untuk menunjukkan bahawa silap bukan A. hash untuk menunjukkan bahawa hash bukan unsur unsur set S. Baik, kita juga mungkin akan berjumpa dengan set-set yang tak mengandungi sebarang unsur. Jadi set sebegini kita akan panggil sebagai set set kosong set kosong dan set kosong simbolnya simbol matematiknya sama ada kita gunakan uh, simbol nombor uh, simbol angka simbol angka sifar dengan kita letakkan slash ataupun kadang-kadang kita akan gunakan curly bracket yang tak mengandungi apa-apa. Ha, curly bracket yang tak mengandungi apa-apa. Baik. Jadi ini tiga benda yang kita kena tahu bila kita tahu bila kita kita kenal tentang set, Baik. Dan sebenarnya ah, bila kita mempunyai set yang kita mempunyai lebih daripada satu set katakan kita ada dalam contoh sekarang ni kita ada dua set set S dan set T kita boleh lakukan beberapa operasi ah, kita boleh lakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan set dan operasi-operasi yang berkaitan dengan syariat hanya dua sahaja. Jadi operasi Oh silap. Operasi operasi ke atas set. Baik, kita ada dua operasi operasi ringkas uh, ke atas set. Operasi yang pertama adalah ke kesatuan ataupun dalam bahasa Inggeris dia union. Baik. Jadi kita katakan bahawa dua set itu bersatu, contohnya kita katakan contohnya kita katakan S bersatu dengan T. Jadi kita gunakan simbol simbol cup, simbol cawan. Ha, simbol cawan untuk menunjukkan bahawa S bersatu dengan T. Jadi, bila kita katakan S bersatu dengan T maksud dia, S bersatu dengan T maksud dia, semua unsur daripada S akan bergabung dengan, akan bersatu dengan set uh, unsur daripada set T dan bila dia bersatu, bersatu, gabungan tersebut berlaku dalam satu satu set sahaja. Baik. Jadi, bila kita katakan S bersatu dengan T maksud dia, jawapan dia adalah set adalah unsur A, B, C, D dan H. Baik. Kita perhatikan eh sebab S, set S dan set T mempunyai satu unsur yang sama iaitu set iaitu unsur unsur B. Jadi bila dua set mempunyai satu, bila dua set mempunyai unsur-unsur yang sama, bila kita tuliskan uh, set ter, uh, unsur tersebut dalam operasi kesatuan, kita tak akan tulis dua kali ya. Contoh macam Eh, B unsur B muncul dua kali Jadi kita tak akan tulis B ni dua kali Cukup sekali-sekali sahaja Baik Operasi yang kedua Adalah Persilangan Minta maaf Persilangan Ataupun bahasa Inggeris dia Intersection Baik, persilangan Untuk persilangan simbolnya adalah S cap T kita akan gunakan simbol cap ataupun kita guna simbol topi sebab bentuk ni seolah-olah macam topi. Baik, untuk persilangan bila S bersilang dengan T maksud dia di manakah ataupun unsur manakah yang uh, kedua-dua set mempunyai? Ha, unsur manakah? Unsur-unsur apakah yang dua-dua set ada ataupun kesemua set ada kalau lebih daripada dua lah kesemua set baik dalam contoh kita ada sekarang ni set S dan set T unsur yang kedua-dua set ni ada satu saja iaitu B jadi bila kita kata persilangan di, bila S bersilang dengan T jawapan kita adalah set unsur B saja. ok baik jadi ini operasi-operasi asas ke atas ke atas set sekarang kita masuk kepada uh, selang. Tapi untuk kita masuk pada selang, kita kena sebut sekali konsep yang beriringan dengannya iaitu iaitu ketaksamaan ketak ketaksamaan dan selang. Oops, sorry ketaksamaan dan selang ataupun uh, ketaksamaan ni terjemah English dia adalah in, uh, inequalities selang terjemahan dia adalah interval baik baik untuk ketaksamaan uh, sebenarnya ketak sebarang ketaksamaan kita boleh juga ungkapkan dalam bentuk selang dan kita akan tunjukkan tiga bentuk, tiga bentuk yang asas tiga bentuk yang asas. Bentuk yang pertama kita ada di mana x lebih besar daripada a tetapi lebih kecil daripada b. x lebih besar daripada a tetapi lebih kecil daripada b. Baik. Dalam bentuk selang, dalam bentuk interval, kita boleh tulis ketidaksamaan ini secara lebih ringkas dengan menggunakan open bracket. A B. Tanda kurung A, B. Ha, tanda kurung A, B. Jadi, bila kita gunakan open bracket seperti ni, menunjukkan bahawa itu adalah uh, itu adalah selang yang open, selang yang terbuka. Maksud dia, bila kita bila kita wakili selang ini menggunakan uh, garis nombor baik ini A, ini B. Bermakna sebenarnya x lebih besar daripada A tetapi lebih kecil eh, lebih kecil daripada B maksud dia. Kawasan ini yang diwakili oleh ketak samaan ataupun selang ini adalah di sini. Oh, minta maaf salah tekan. Baik. Maksudnya kawasan yang diwakili oleh uh, oleh ketak samaan ialah selang ini dan selang ini tidak mem, tidak ter, tidak memasukkan uns, uh, nilai A dan nilai B. Maknanya nilai A dan nilai B ini tidak termasuk dalam selang selang ini. Sebab tu kita panggil sebagai selang selang selang terbuka. Selang terbuka. Baik. Bentuk selang yang kedua adalah X lebih kecil atau sama dengan sama dengan A dan X lebih eh silap A X lebih besar lebih besar ataupun sama dengan A tetapi X lebih kecil ataupun sama dengan B. Ha, X lebih ke, lebih kebesar dan atau sama dengan sama dengan A tetapi lebih kecil ataupun sama dengan B. Baik, untuk ketaksamaan jenis ini, uh, selang yang kita boleh guna, uh, perwakilan selang yang kita gunakan adalah close bracket square bracket AB AB dan bila kita nampak uh, selang yang menggunakan square bracket ni maka kita tahu bahawa selang ini adalah selang selang tertutup selang tertutup. Selang tertutup bila kita wakili menggunakan garis nombor bermaksud okey ini A ini B. Bila kita lukis selang tersebut di atas garis nombor Bermaksud sebenarnya kawasan yang diwakili oleh ketaksamaan ini adalah ialah berikut. Dan selang ini memak, juga memasukkan nilai A dan nilai B. Sebenarnya nilai A dan nilai B ini termasuk dalam selang tertutup. Ha, selang tertutup. Jadi untuk lukis kita biasa gunakan uh, close circle. Ha, maksudnya circle yang kita kata circle yang uh, penuh. Untuk selang terbuka kita akan gunakan bulatan yang bulatan yang kita kita kata open circle lah kita kata open circle dia pun tak, tak ingat terjemahan dia apa terjemahan Melayu dia untuk membezakan antara selang terbuka dengan selang tertutup baik kita ada jenis yang ketiga jenis ketiga ni biasanya jenis ketiga ni selang yang bercampur katalah contoh kita ada X lebih kecil eh, lebih besar daripada A tetapi X ni lebih kecil ataupun sama dengan B Ha, X lebih besar daripada A tetapi lebih kecil ataupun sama dengan B. Baik, untuk perwakilan selangnya, kita akan lihat berdasarkan simbol ketidaksamaan di sini. Baik, oleh kerana A ni lebih X lebih besar daripada A, jadi kita, untuk simbol ni kita akan gunakan open bracket, kemudian A, kemudian B. Tetapi untuk B, kita akan lihat simbol yang berkaitan dengan B ni. Jadi kita lihat simbol dia simbol dia lebih lebih besar ataupun lebih lebih besar ataupun sama dengan B. Baik untuk simbol untuk uh, untuk ketidaksamaan ni kita akan gunakan square bracket. Baik dan kita akan panggil selang ni selang yang selang yang bercampur selang bercampur kenapa ia bercampur sebab uh, sebab kita kita uh, dalam dalam ketaksamaan yang asal <coughs> dalam ketidaksamaan dia terdapat uh, ketidaksamaan yang ber, bercampur di situ baik kalau kita gunakan garis nombor sebagai untuk gambarkan selang ni X A B. Okey. Untuk A oleh kerana di di bahagian A ni adalah open open uh, op, uh, kita kata open bracket jadi kita gunakan open circle di sini. Open circle. Tetapi untuk B oleh kerana kita ada square bracket kita akan gunakan close circle. dan kawasan ini wakili oleh selang ini inilah ini bermaksud sebenarnya selang ini di, di ber, berada di antara A dan B dan ia hanya memasukkan hanya nilai B sahaja A nilai A tak termasuk baik kita masuk kepada contoh kita masuk pada contoh di mana contoh ni nanti contoh ia akan menggabungkan konsep set dan konsep selang. Baik, contoh. Baik. Ringkaskan ringkaskan ungkapan berikut. dan Oops, sekejap Lukis Maaf Lukis Graf Bagi set Penyelesaian Set penyelesaian Ringkaskan ungkapan berikut dan lukis Graf bagi set penyelesaiannya Baik kita ada soalan A soalan A ialah persilangan di antara selang selang terbuka 32 dengan uh, selang terbuka 1 negatif 15 baik untuk untuk kita boleh gambarkan uh, di mana kasat penyelesaiannya kita kena untuk jawapan untuk soalan ni kita kena lukis lukis uh, lukis dia punya garis nombor baik oh tak perlu x pun tak apa baik baik jadi kita untuk set yang pertama uh, oh, untuk selang yang pertama selang terbuka yang pertama bermula dengan negatif 3 dengan 2 dengan 2 okey katalah 1 okey 2 1 kosong 1 2 okey sini 2 okey di sini 2 baik oleh kerana selang inilah selang terbuka jadi kita lukis baik saya gunakan uh, warna ungu kita lukis dengan open circle di sini dan kita lorekkan kawasan di bawah garisan ni. Baik. Untuk selang yang kedua, selang terbuka satu, negatif 15. Jadi negatif 1 ni kos 1 kosong negatif 1 negatif 2. Okey. 3 4 5. Baik. Untuk selang sebegini, untuk selang yang kedua ini, oleh kerana ia pun selang yang terbuka kita lukis dengan open circle di negatif 1 dan negatif eh dengan dan 5 kita lukiskan garisan yang menghubungkan dua poin ini dan kita loretkan kawasan di bawah garisan ni hmm Baik. Baik, untuk melihat persilangan di antara persilangan di antara uh, selang terbuka negatif 32 dan selang terbuka negatif 15, kita lihat kawasan yang bertindih di antara dua kawasan bola raket. Ha, sebab dia persilangan, sebab dia persilangan. Baik. Jadi kita lihat kawasan yang bertindih berada di berada pada kawasan di sini. Ha, di, di antara satu, negatif satu dan dua. Jadi jawapan kita adalah di antara negatif satu dan dua. Baik. Soalannya, ha, soalannya kita nak guna bracket yang apa? Open bracket, square bracket. Okey. Jawapan kita adalah kita lihat uh, jenis circle yang kita gunakan di negatif satu dan negatif dua. Baik. Di negatif satu kita gunakan open circle. Jadi bermakna sebenarnya sekarang ni kita gunakan open bracket open bracket di negatif satu. Untuk dua, kita juga gunakan open circle bermakna kita gunakan juga open open bracket. Jadi persilangan di antara negatif 3 eh, eh, selang negatif 3, 2 dan negatif 1, 5 ialah selang di antara 1, negatif 1 dan 2 dan ialah selang terbuka. Baik. Contoh soalan B. Soalan B. Kita ada set, eh, kita ada selang 37 bersatu dengan bersatu dengan uh, 5 9 dan kita kita lihat kedua-dua selang ini adalah selang yang bercampur. Selang yang bercampur. Baik. Untuk untuk yang jenis bersatu, <laughs> untuk yang jenis bersatu, kita tak perlu buat macam tadi dah. Ha, tak perlu buat macam tadi. Kita tak perlu lukis. Uh, kita tak perlu lukis. Kita kata apa? Kita tak perlu lukis. Masih sebenarnya, masih perlu lukis sebenarnya. Cuma, ya. Kita mungkin, mungkinlah ada... Hmm, sebenarnya mungkin kena lukis jugalah. Kena lukis juga. Baik. Baik, kalau kita lukis garis lombor, uh, kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Untuk yang pertama, kita ada negatif eh, kita ada 3, 7. Tetapi di 3 ni kita guna op open bracket dan di 7 uh, square bracket. Jadi, aa... Uh, dia punya graf adalah di tiga kita guna uh, untuk tiga kita gunakan open circle tetapi di, pada tujuh kita gunakan uh, close circle baik untuk selang yang kedua okey eh, di di nombor 5 oleh kerana dia menggunakan uh, square bracket jadi nombor 5 ni dekat nombor 5 ni kita gunakan close circle dan pada nombor 9 open circle sebab ada square ada open open open bracket here. Baik, di sini. Dan untuk kesatuan, untuk untuk union kesatuan kita kena tengok kawasan yang keseluruhan kawasan. Keseluruhan kawasan yang terlibat untuk kedua-dua selang ini. Baik. Jadi jawapan kita adalah selang yang terlibat daripada daripada hingga 9 Tetapi adakah ia selang terbuka, selang tertutup ataupun selang yang bercampur? Baik, jawapan dia untuk 3 kita lihat pada nombor 3 ni kita gunakan circle sejenis apa? Jenis apa? Baik, pada nombor 3 ni kita gunakan open circle. Bermakna pada nombor 3 di sini kita guna kita lukis open bracket. Sama dengan nombor 9 kita lihat pada nombor 9 pun open circle. Jadi pada 9 ni kita pun gunakan open circle baik C C kita ada negatif infinity hingga 7 bersilang dengan 7 positif infinity positif infinity baik apa jawapan bagi ungkapan Baik. Oleh kerana pun kita gunakan kaedah yang sama. Silap. Baik. Tujuh. Okey, baik. Untuk selang yang pertama, daripada negatif infinity ke tujuh. Ha, daripada negatif infinity ke tujuh. Okey. Oleh kerana selang ni selang terbuka. Okey, pada nombor tujuh ni kita lukis open circle dan dia daripada negatif infinity jadi kita wakili sebegini wakili sebegini baik untuk selang yang kedua daripada tujuh ke infinity juga positive infinity je jadi daripada nombor tujuh kita pun lukis uh, open circle yang kedua dan kita lukiskan garisan dia sebegini untuk mewakili bahawa selang daripada tujuh ke infinity baik sekarang ni kita punya operasi adalah selang, eh bersilangan, persilangan. Jadi kita lihat kawasan yang bertindih di antara uh, dua kawasan. Baik, kita lihat. <laughs> Okey, dia bersilang pada sini aje sebenarnya. Dia bersilang dekat sini aje. Pada nombor tujuh. Tapi masalah dia, masalah dia, dua-dua, kedua-dua kedua-dua set ni, kedua-dua silap, kedua-dua selang ni adalah selang yang terbuka. Selang yang terbuka bermaksud sebenarnya kedua-dua selang ni tak masukkan nilai tujuh sebenarnya. Tak tak masukkan nilai tujuh dalam dalam dalam selang mereka. Jadi, apa yang kita boleh katakan di sini adalah jawapan dia. Set kosong. Set kosong. Sebab kedua-dua selang ni tak masukkan nilai tujuh sebab dia open circle sebab dia open interval uh, selang terbuka jadi dalam mesti kata lain tak ada sebarang unsur yang bertindih di antara dua selang tak ada tak boleh susah nak buat ha, susah nak buat jadi jawapan kita adalah set yang kosong tak ada tak ada tak ada orang kata tak ada unsur yang bersilang di antara dua sela ini baik jadi ini cara kita jawab soalan yang berkaitan dengan selang dan set